So hello guys, this is uh, Palube with uh, Madam Gaming at uh, ituturuan kayo namin kung paano mag-rob ng truck. Uh, i-hack muna natin yung truck guys, kukunin natin yung pera. At ang uh, gagawa nito ay si Madam Gaming. Uh, alright, let's go Madam. Let's go makulong. So guys, yung truck, nakikita nyo naman sa mapa merong truck na logo syempre. So, di ko alam kung para para yung location niyan sa city. Iba-iba, di ba? Pero siguro naman may logo ng truck. Palagay mo. Mm. May logo naman siguro ng truck. Uh, dip, uh, may logo yun. Yan. Tapos pag mag, tas magra kayo, huwag niyo sundin yung traffic lights yan. Pag red under pa rin kayo dapat, syempre. Tama. Tama. Tama, tama. Hindi rin dapat yan. Tama. Tsaka mag-seatbelt kayo, huwag kayo gaya sa akin. Kaka-seatbelt ko lang. Tama. Pero nagustuhan ko to partner yung kotse mo, hindi makabilis. Napakabilis na kotse mo. Saan tayo abutan? Nakabaligtad na kotse dun ah. Mali ang aking nilikuan. <laughs> Hindi ko kasi alam ba't dito in-hack yung ano eh. Diretso pa. Yung sa bangko eh. Ba't kasi dito sila nakapwesto. Na-hack ko rin sila. Eh, kailangan natin i-check ang mga partner. Baka may sa loob. Oo, syempre guys. Pag mag-rub kayo, mag-helmet muna kayo or mascara. Pwede kayo makilala in case may police. Dapat syempre may baril ka. Baka may tao rito. Baka may ibang taong nag-hack. And pagka-clear na, ito nyo na yung i-hack. So, yung hack dito guys, meron dalawang code na hanapin nyo. 3 times lang kayo pwedeng magkamali, kaya dapat mahanap nyo agad siya before kayo magkamali ng tatlong beses. So, gagamitin nyo dito is W-A-D S W eh, W A S D. Then sa kabilang arrow, sa kabila naman yung arrow sa numpad. So yun. Ispace yun and enter gagamitin pagka nahanap mo na. Yun, mas maganda syempre kung may kasama kayo. Katulad ngayon kasama ko si Pulubs. Meron tayong lookout sa labas in case may dumating na police or mga kalaban. Ayan, start hacking. Ayan, so ngayon hanapin natin yung mga code na nakastop. Ayan, may nakita ko dito D. 3642, then yung isa pa. Asa na kaya yun? Yun. Then, pag nakita mo, space and enter. There we go. Success. Yan. Pagka once success na yan, nakikita mo sa mapa yung truck. So, lalabas na tayo. Siyempre, kung ikaw yung nag-hack, dapat ikaw yung magdadrive kasi ikaw makakita ng GPS. Okay na. Ah, uh, i check ko lang kung... Ayun, meron, meron, meron. So, yung truck is nandun. Medyo nahirapan ako makita yung truck. Ngayon ko lang siya nakita dun sa lugar na yun. Kasi mostly sa mga gilid-gilid. Ngayon nasa, nasa tindahan siya malapit. So, yung truck guys, yellow yung blips nun. Hindi ko lang alam kung ganun sa ibang city. Pero may kita niyan, yun, magkakaroon siya ng GPS matawag dun. Oo, oh, GPS, GPS. Hmm, so, yun. May GPS kayo kung asan yung mga truck na magdadala ng pera. Kasi yun yung nanakami natin. Ay, nakita ko na yung truck. Ayun guys, yung truck. So, ang kailangan mo gawin, syempre, mag-helmet ka kasi masakit talaga yan. Then, haharangin mo sila. Syempre, pag harang mo, babarli mo na agad kasi abang nakasakay. Kasi masakit to eh. Tapos, tigdag dito guys, ilalayo mo muna yung truck kasi yung police, Basta sasabog to, dun magdo-notif sa kanila yung location. Kaya mas okay na itatago natin to. Itatago mo na to sa damuhan, partner. Sige, sige, sige. Tago muna natin to, guys. Ito, sabi ko na nga, bye-bye. Wala naman natira dito eh. Uy, okay na to siguro dito. Sa likod ng bahay. Then, ipapress niyo yung G para malagyan ng bomba. Pasasabugin natin tong armored truck para makuha natin yung pera sa loob. So, syempre, kailangan mo muna lumayo kasi nga sasabog. Kung ayaw mo mamatay, lumayo ka muna. Look out ito. Look out. Look out. Mm, syempre, dapat look, may look out pa rin kayo kasi hindi niyo masabi kung may darating ba. Kasi hindi lang pulis kalaban nyo rito, pwede rin ibang gang. Kasi, syempre, Pera yan. Hintayin natin yan sa sumabog. Eh, Siyempre, bago kayo magganyan, i-check nyo muna kung may ginagawa yung mga polis. Kung, wala silang gina kung may ginagawa sila, mas mabuti kasi pwede hindi sila magresponde or busy sila. Kaya maghanap na rin kayo ng partner nyo. Boom! Ayun, sumabog na. Pag sumabog na yan, pwede na natin yung nakawin. Dito na ako partner. Sige, sige. Lookout ako dito. Eh, yung car natin ah. I-ready mo na. Naka-ready yan. Hindi ko nakita yung kotse natin. Dito lang dito partner. Okay, okay. Basta siyempre, habang kinukuha nyo to guys, mas maganda yung naka-ready na yung getaway vehicle nyo. Pa-ready mo na dun sa partner mong kasama para sasakay ka na lang. Ayan, stealing tayo ng pera ngayon. Hindi sa akin kung patapos na partner. Okay, okay. Siyempre, dapat laging mapagmasid ka. Total, di mo ito makakancel habang kinukuha mo to. Yun yung mahirap na part. <laughs> so, patapos na partner, patapos na. Uh, okay. Ilapit mo na siguro yung car. Okay na, okay na. Ito na yung car. So, success, we got 500k dirty cash and isang pendrive. Seatbelt partner. Okay, seatbelt. So, ayun, syempre, kailangan mo lumayo at isecure mo na yung perang nanakaw mo. Itago mo na kasi pag nakita ka ng polis na may dirty cash ka, syempre, yari ka. So, ganun lang naman siya kadali, guys. Isa code lang siguro. Sa una, siguro mahirapan kayo kasi doon lang din naman ako nahirapan. At may rapat din kayo pag may pulis na. <laughs> so, yun guys. Itatago namin tong dirty money sa inventory ng gang base namin. Ganun. So, ganun lang. Easy. Easy peasy. Eh, lalagay ko lang to partner. Sige, sige partner. Five zero three six seven one. So yan na deposit ko na guys. At ilalagay din natin yung pendrive. Kasi, ano, pang-hack yan, pang-hack. So, there we go. Yun lang yung tutorial natin for today. Uh, Mag-isip pa ako ano pa pwede kong i-share sa inyo. So, goodbye.